nazi ke ezi hayi ima ndiza kubonisa andithi saqala uyenza le so ngoku ndiza nibonisa into yoba yenziwa njani na yaqo mamela beka apha into zam zosuku ne ndizawuthi jonga masijongeni hlalani kakuhle hlalani kakuhle sinu sinu yeke hlalani kakuhle yhu masivaleni masiqhobosheni masiqhobosheni qhobosheni qhoboshani yeke yeke mamela ke okay ufuna ukubhala njani ke hlala ngale ndlela ufuna udlala ufuna ubhala ngayo hlala ngale ndlela yeke uyakwazi uzawukwazi ubhala ke ngoku uhleli kakuhle nawe uzawukwazi ubhala uhleli ngolo hlobo okay nizawuqale nijonge kum uzawukwazi ubhala uhleli uhleli njani ndihlala ngale ndlela uzawukwazi ngayo ilula ke okay good kanimeni kancinci ndiva umntu othethayo ndisava umntu othethayo kodwa umntu unomsebenzi okay mamelani ke ndicela nisijonge kum ndizawuthi apha ndithi awonda kukho ntoni apha ntoni ubisi okay ubisi masitsho masilibizeleni kakuhle silithoyise ubisi ubisi okay kodwa ngoku ndifuna ukujonga into yoba ndiza libhala njani eli gama ne ndizawubeka ubisi lam apha ne ndithi niyabona kakuhle ndizawubeka apha ndibeke apha ndithi andibadibanisanga unobumba ngamnye ndimbeke kwindawo yakhe andithi u b c u b c ne okay so masiphindeni ke ngoku sithini masibize si unobumba ngamnye andithi u b i s i u b c andithi masiphindeni sonke yes u b i a-a masiqaleni u b i i masiphindeni kwakhona u b i i ubisi ne okay masiphinde masenze nayo enye nalubisi su awunde yintoni enye lapha andijonge ntoni le very good ndichanile into yoba iwulu ne masiyibeke apha mamela ke ndizawunika umntu ngamnye ke ngoku um umntu uzawubhala into yakhe ne um wena uzawufumana okay mamelani ke ndizawujonga ke ngoku into yoba yintoni enye elilapha kama uzawufunyanwa nguwe i kama masiqhawule ke i i a a a uzawubhala ke ngokwena qala qala ubhale i uzawujonga apha i mame uzawumane ujonga apha noba ubhala njani if ufuna umjonga ne kodwa ndiza kunceda khaba ubhala ke i ajonga mna i eke i imoto imoto nakuthi shota bani usheke bani u-o okay imoto ika good irayithi lena irayithi lena I'm going to count three. No, kubeke yonke into pants. Three, two, one, zero. Okay, so sawuqala sawuqala apha ke jonga sawuqala apha umntu uzasifundela ikama andithi sifundele iqama okay lophule ke i ikama ikama phinde utsho ikama good masize kulona ke yintoni leya imoto lojonga ke ndijonge nditsho uza lophula uphinde ulibize ke ngokakuhle lophule ke mm. Mm. Mm. Oh. imoto phinda imoto galophule kwakhona good imoto ne galophule ke ngokwelakho ndiva abantu abathethayo khwaza khwaza lophule ke imela very good okay masize kweli ngalibize lonke qala animamelanga anijonganga apha ndicela sijongeni apha sonke ndicela sijonge apha cela sijonge apha isele ngalo uphule ke i isele isele masilophule sobabini i isele ntoni isel ufuna uphula kwegqibela masilophule kwegqibela eh, isele yho hayi kanti iziqhubeleni kancinci two three kanti iphinde very good sizawuphinda ke ngosidlala mandiqokelele ipeni zam mandiqokelele ipeni xa mut mut mandiqokelele izinto zam